الدستور هو قانون بيحدد القواعد المهمة للدولة وكمان شكل الدولة إذا جمهورية أو ملكية وشكل الحكم رئاسي أو برلماني وبينظم حقوق الناس والمؤسسات الخاصة والعامة وكيفية تنظيمها لحقوق وحمايتها وكمان علاقة السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية ببعضها وضمان فصلها ولأنه الدستور هو الأب الشرعي للبلد فالتحضير للدستور بيحتاج لجمعية تأسيسية نزيهة ممثلة لكل أطياف ومكونات الدولة والمجتمع وقائمة على خبرات وكفاءات مهمتها صياغة مسودة الدستور وبعدين الشعب بيقرر مصير هالمسودة بطرق مختلفة أهمها الاستفتاء الدستوري وعادة بيتم تشكيل محكمة دستورية مهمتها النظر والبت بالقوانين والتشريعات والممارسات يلي بتتعارض مع الدستور ومن هون بتجي أهمية إنه نختار منيح مين بيمثلنا بالدولة وبمجلس الشعب ونشارك كلنا بالاستفتاء على الدستور لحتى نضمن إنه هالدستور هو دستورنا وهو يلي بيحمينا لأنه القاعدة بسيطة الشعب هو مصدر الدستور والدستور هو مصدر التشريع